זה מה שנשאר לי פה. זה המגבר לשתהילים, זה ניירת משפטי, מה שיכולתי להציל. קלסרים שלמים של ניירת משפטי הושמדו לחוסר ברירה. פה יש פיסק שינה ואוהל אחד קטן, מקל אם אני אחשרה, קצובה של המצלמה, של המיקרופון. בוץ של ים המלח לרגליים, זה היה תענוג עד שהיה לי. יש לי לומר, אני נתתי את כולי למקום הזה, לכל המושב. אני באתי מאפס, הבאתי אנשים, מאות אנשים, פרסמתי מה זה להיות יהודי גאה בארץ ישראל. הסתובבתי בכל העולם ותמיד שרתי להם את הש... שבחים של ארץ ישראל ואת היופי של העלייה. ואחרי 38 שנים בארץ, אני מוצא את עצמי הומלס קבצן בשוק, ואני במאי גולנוע, ריבונו של עולם. You know how much it would have cost us if we had to fake this thing. Veroja Hortama, ze e përgjit me surin në një dhe varim. Oridu e tabani. Thank you.